Naka-feel ba ka or naka-experience ba ka na sige kag paningkamot, sige kag kayod pero matingala gyapon ka after how many years of working wala gihapon tay natigom na kwarta kapos gihapon ta ba when it comes to kwarta you work 8 hours a day or sometimes even more, 'di ba? Trabaho pa ka sa gabi, eh, nag-overtime ta during weekends, during holidays sa trabaho gyapon ta, but ngano wala tay makita na resulta when it comes to finances. It's because of two things I would like to share with you guys. Number one is you have to understand that working hard is not the same from working smart. Working hard mo ni siya kita na ning kamuta kada adlaw magkaroon taog income, di ba? Trabaho ta buntag, uli ta gabi, eh, duty ta weekend sinana. Pero working smart man good is that you are creating a system to a point na maski na wala kay kay ginahimo, nagyapo kay resulta na madawat. Sa unang panahon, napasa mga ah, industrial revolution, mga 1990s, 1980s, di ba? Ang kasagaran magud na ginagamit ato ng measurement is time-based. Mo na napansin niyo, sulod kag alas 8, out kag alas 5 bayaran ka ana, di ba? From 8 to 5, you are getting paid. Kung malate ka, bawasan usahay pag pang overtime pa jud nimo, tiway na lang. <laughs> no, inana kasagaran ang case na may tabo. Kung working smart manggod ka guys, ang imuhang ginatan-aw jud na, na is ang resulta. What if kaya nimo humanon ang 8 hours of work sa sulod sa duha ka oras. Nakatipid ka sa oras, mas daghang pang ang resulta nakuha. And because nakatipid ka sa oras and daghang kang resulta nakuha, you can use the other time nimo, which is extra 6 hours of your work, to do other things. It may be with your family, it may be to create another system or like income generating idea para magkaroon ka og income dili jud mawala sa equation na dapat tamaning kamot para mo asenso ta financially. However, kung kana lang pod ang atong himuon, then kita unta tanan ni asenso na ta financially. Ang working smart jud is that how can we make money with the least amount of effort? Mo na mapansin niyo sa mga negosyante, nagakuha sila og mga tao at at the same time gina-improve nila lang proseso para naaman sila or wala, it can generate money. The second thing naman is, naamag ko'y ginatawag na earned income and passive income. Atong itong naihibawaan lang na pamaagi na magkaroon tawag income is earned income. But pasabot, kailangan ta maning kamot, kailangan ta mo trabaho para magkaroon tag income. There's nothing wrong with that, but if that's the only way na magkaroon kag income, then I would say you are in deep trouble. Maabot ang panahon na dili na ka makakaya or wala na kay kapasidad ba na makatrabaho ta. That is why it is very important for us to have passive income. Ang passive income, mao ni siya ang kwarta nagatrabaho para sa imuha. Mao na ni imo ang mga investments na imong gipanghimo is kung tama imong gipanghimo ang imuhang investments mao toy mo bayad sa imuha og kwarta, siya mo bayad og dividendo.